guys iya. selamat datang di channel Chris Kristal di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya namanya Nicholas Christian asal dari Bandung hmm, di, di konten ini saya akan membuat konten seperti main game Mobile Legend, Free Fire, game offline uh, menceritakan suatu cerita horor dan lain lain Uh, tapi ada yang berbeda. Di Cerita horor ini saya akan ditemani oleh seseorang agar saya tidak terlalu merinding dan takut gitu guys. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like ya.